Ми в пошуку онлайн-аналітика, який знається на аналізі ринку, підвищенні ефективності процесів бізнесу та їх показники. У ваші обов'язки буде входити збір та аналіз даних, інтерпретація зібраних даних, подання звітності керівникам відповідних підрозділів та керівництва, пошук закономірностей і тенденцій в аналізових даних. Будь-який бізнес починається зі створення аналізу та прогнозу, тому нам потрібен професіонал. Приєднуйся до нас і стань найкращим.